Oh, <laughs> Eux autres ont dû avoir un esti chaud. Il peut y avoir un freeride Québec dans la rivière.